Э, ЧВКшник, да, Вагнер? Да. Сидел? Да. Э, за что? Угон. Угон чего? Автомобилей. А это там в Костроме было? Да. И сколько лет дали? Четыре. А сидел уже сколько? Полгода отсидел, когда приехали чувака в зону. Зона большая? Нет. Сколько там человек приблизительно? 80. Э, приехали представители ЧВК, да? Да. Или Пригожин приезжал? Нет, представители. И что предложили? Предложили участие в операции. В СВО, да? Не ну, понял. Специальная военная операция, да. это да. официально называется. Да. да. Это когда было? В сентябре прошлого года. 22-го, да? Да. И предложили, и в обмен на что? По Мионе. Тебе оставалось два года, да, до конца? Три с половиной. Три с половиной, отсидел пол. Да. Отсидел пол, три с половиной оставалось. Помилование полностью, да? Да. А, сколько должен был воевать? Полгода. Эм, вот 80 человек, да, в колонии было? Сколько согласилось? 22. С этим 10, да? Да. И всех 22 два забрали с колонии сразу? Да. Куда поехали? Ростов. А что там делали в Ростове? Переодели нас, потом на территорию Украины поехали. А какое направление? Сначала в Луганске были. Угу. В учебном центре, потом поехали на Бахмут. А на Бахмут когда заехали? Ну, там не на сам Бахмут, просто направление Бахмут. Это когда было? В октябре. То есть уже под Бахмутом, а направление Бахмутское было в октябре, да? А у тебя э, какая должность была? Стрелок. Пехота, да? Да. А в руках что было? АК? Да. Далее АК-47. А задания какие ставились? Ну, мне лично задание было эвакуация раненых. Вот. Ты в штурмовых группах не был, да? Нет. А, семья есть? Нет. А мама, папа? Нет. Ты сирота, да? Да. Э, дедомовский? Нет. А как? Потерял родителей, когда уже взрослый был. Это сколько лет? 18. Образование какое? 9 классов. Только 9, да? Да. А, училище еще куда-то не шел? Ну, учился, не закончил. А специальность какая? Автомеханик. А почему не закончил? Ну, так получилось. <laughs> В жизни так бывает или как, Адик? Да. А что случилось? Э, сел? Да. А, а, то есть у тебя за угон автомобиля это уже второй срок был? Да. А первый за что? Тоже за угон. А то, то есть там бизнес какой-то в Костроме э, как бы построен на этих на угонах? Нет. А ну, угонял машину и что делать с ней? Первый раз угнал просто, чтобы покататься с друзьями. Угу. Второй раз, чтобы продать. А какие машины дорогие какие-то были? Сначала нет. Наши отечественные, потом угу. иномарки. Угу. Вот. И тебя, то, то есть это уже анное количество угонов да. было? Да. То есть это целый бизнес какой-то был, ну, то, то есть это как бы группировка была, чтобы крали? Да. Или ты сам действовал? сам. Я не хочу об этом рассказывать много. А ну, то материалы справа есть, да? Это все. Угу. Хорошо. Ну, то есть по факту ты сел, правильно да. я понимаю, да? да? То есть там, не, что тебя засудили незаконно и так далее. Вот э, а в плен когда попал? 30 декабря. А где? В Яковлевке, Бах, э, Бахмутский район. А обстоятельства какие были? У меня была поставлена задача отвести группу людей на позицию я пошел на позицию, а позиция уже была занята ВСУ. А Отвести людей это штурмовиков? Ну да. Стоп, ты занимался эвакуацией, и тебе тоже также ставили задачу штурмовиков вести, да? Ну, как проводником. Ну, потому что ты знал, как бы, да. это новые были, да? Да, да. Ты, ты просто знал местность, да? Да. А, смотри, а сколько обещали платить? 200 тысяч. В месяц, да? Да. Большие деньги для тебя? Нормально. Смотри, а вот как происходит вот эти 200 тысяч, да? Ты был, ты зашел в октябре, тебя взяли в декабре в плен, да? Так. Это подписывается контракт? Да. На бумаге, да? Да. Одна сторона – это ЧВК «Вагнер», и другая сторона – ты, да? Да. А деньги, ты знал, откуда идут деньги? Это частные деньги? Ну, Наверное. Ну, то есть ты не знаешь, э, э, то есть откуда деньги идут. А, а что, дали карточку или как? Нет. А кешем платили? Нет. А как? Пока мы там находились, вообще не платили. Либо твоим родственникам, либо после окончания полгода. А как должны были выплатить? Э, на счет или как? Наличкой. Наличкой, да? Думаю, что да. А, а эти как бы вопросы не обговаривались? Нет. Ну, ты думаешь, что наличкой должны были платить, да? А что ты слышал о других? Э, платили наличкой или как? Наличка всем, да? Да. А смотри, вот э, на Бахмуте, да, Бахмутское направление, э, там э, большинство кто, ЧВКшники? Да. Еще кто-то есть? Сейчас не знаю. Ну тогда, когда ты воевал? Да. Все ЧВК было, да? Да. А много сидевших заков? Много. Большинство. Ну, в э, процентах э, это сколько? 95. 95 процентов это все сиделые, да? Да. И они, ну вот, вы же между собой общаетесь, почему они шли? Все за одним и тем же. Чтобы освободиться, быть помилованным. Стрелял? Нет. Ну смотри, Адик, э, ну это война, мы ну, это понимаем. А. Вот для тебя это операция или война? Война. Это война? Да. Между двумя государствами? Да. Э, у тебя цель была личная, побыстрее освободиться. Но в войне всегда есть идея какая-то, правда? Я не поддерживаю вообще никакой идеи. Я поехал не думая вообще, не поддерживая каких-то идей убивать там кого-то. Ну, смотри, вот чисто по-человечески, да, вот, а как ты думал, например, просто полгода отпетлять, ну, что ты выживешь и так далее, да? Не, ну я не думал об этом и не думал о том, что там убивать кого-то я еду. Э -э что ты знаешь вообще об Украине? конкретней? Ну вот, например, приехали представители, представители ЧВК «Вагнер», да, и сказали, Эдик, вот ты полгода сидишь, мы тебе три с половиной скостим. Да? Если поедешь в Украину. Они объясняли, за что ты поедешь воевать? Или об этом вообще речь не шла? Ну, объясняли, да. Что говорили? То же самое, что и в СМИ. Например? что украинские военные там заняли э, Луганскую, Донецкую область. Наша задача освободить. А почему Луганскую, Донецкую область нужно освобождать? Объясняю. Потому что они хотят отделиться, стать независимым государством. Окей. Okay. И как бы ты должен в этом помочь, правильно? Как бы Чилковага. Ты в это все веришь? Вот ты, например, ты понимаешь вот то, что случилось в Украине в 2014 году? Понимаю. Понимаешь, да? Мы можем об этом дискутировать. Да. Можем, да? да. Хорошо. Ну, потому что, чтобы дискутировать, э, как бы две стороны должны понимать, что там да. случилось, да? В 2014 году, э, конец 13-го, 14 год, э, что случилось в Донецкой и Луганской области? Они захотели отделиться. Они это кто? Донецкая, Луганская область. Хорошо. То есть там э, были митинги, так? Mm. Пророссийские, да? Э, вот твое мнение личное. Без помощи России эти области бы смогли сделать то, что там произошло? Нет. Не смогли? Мне кажется, что нет. То есть в 2014 году там мешалась Россия? Да. Мы с тобой давай просто построим как бы логическую цепочку этих всех вещей, да, хорошо? Да. Вот Донецкая, Луганская область – это как бы Украина, правильно? Так. Украина – это независимая страна. Так. Вмешалась Россия. Это уже не внутренний, не внутренний конфликт. Так и представляют российские СМИ. Если вмешалась Россия, это уже вмешательство другой страны, правильно? Угу. Согласен? Согласен. Украина должна была защищать свою территорию от России? Не знаю, что ответить. Я, я просто спрашиваю. Ну да, должна. То есть аргумент, что мы должны защитить Донецкую и Луганскую область, он несостоятельный, Понимаешь? Не защитить, а значит отбить. Понимаешь, о чем? Ну, понимаю, да. Это конфликт между двумя государствами. ВСУ что делает в Украине и украинский народ? Защищается. Ну да. Смотри, Адик, вот видишь, вот я разговариваю с ЧВКшниками, с ЧВКшниками, мы ну, чисто по-человечески говорим, правда? Я украинец, ты, ты россиянин. Э, смотри, вот просто элементарные вещи, да? Это война, которая принесла этому народу много горя, моему народу, через россиян. Ты заходишь как бы в Украину и хочешь как бы оставить свой шкурный интерес, понимаешь? Ты хочешь выйти из зоны ценою войны. Войны с другим народом с моим народом. Тебе дают 200к. Вот сейчас это просто для тебя удача, что мы разговариваем. Ты это понимаешь? Да. Это удача. 8 миллионов украинцев покинули эту страну, уехали на Запад из-за России, из-за россиян. Я не знаю, видел ли ты, как разрушены города и так далее. Я думаю, ты видел. Угу. Кто виноват в этом всем? Что вы имеете в виду? Россия или Украина? Вы ну да, просто ответь мне. Оба, оба виноваты. А в, ну, хорошо, а в чем виновата Украина? Вот просто объясни мне. Ну я серьезно спрашиваю в том, то, что, в том, что она защищается? Ну, да. Украина должна сдаться была? Нет, она должна была освободить Луганскую, Донецкую область, как, так как жители там проголосовали за то, чтобы отделиться. Они голосовали с помощью России, ты понимаешь это? Ну, Если вот... референдум проводится, он должен проводиться э, свободно. Это уже, я не знаю, с помощью кого. Но ты же сказал, что умешал из России в 2014 году. С помощью России, значит? Возможно. Ты знаешь, кто такой Игорь Стрелков-Гиркин? Нет. Это ФСБшник, который захватил Славянск, потом в Донецк вышел, пошел. И он сказал, что если бы не Россия, ничего этого бы не было. То есть, и он сказал, что спусковой крючок войны нажал я. Еще в 2014 году. Понимаешь? Ты видел, что с Бахмутом? Нет. А с другими городами? Видел. Это страшно? Да. Разрушено все? Да. Людей нету? Есть. Некоторые остались, правда? Да. Солидар видел? Нет. Солидара тоже почти нет. Вот ты говоришь, что Украина должна была там дать, освободить там Донецкую, дать как бы отойти Донецкой и Луганской области, да? А можно мне объяснить тогда, вот, например, ты, ты немного представляешь себе, ну, я, как бы Украину, да, ее части, да? Вот э, то, что случилось, э, вам дают, давали смотреть э, новости на зоне? Ну да. Когда началась большая война, 24 февраля, большое вторжение, да, то Россия зашла со стороны Киева, Херсона, Запорожья, Донецка, Луганска. Ты знаешь расстояние от Киева до Донецка или до Луганска? Нет. Очень много. Сотни километров. А зачем Россия, если она хотела там помочь Донецку и Луганску, заходила на Киев? Вот это уже я не знаю. Правда? Ну, нету никакой, ну, нету никакой логики. Читаешь вообще книги? Да, бывало. Кто нравится? Нет такого, что кто-то определенный нравится. Ну, вообще. Ну, типа, какой-то автор или книгу. Какую последнюю книгу прочитал? Романы я люблю читать. Какие? Любые. Ну, например, назови. Не помню сейчас название. Фильмы любишь? Да. Что нравится? Боевики. Какие? Вот какой последний фильм посмотрел, что нравится? Сейчас уже не вспомню, давно это было. Давно, а это что значит? Ну, что и значит. Давно телевизор не смотрел. А вообще, вот что между собой говорят там, а, ты говоришь, 95% это все заки, да? Сиделые все. Да. Что они говорят, э, говорят о войне, о том, что находятся там? Ну, то же самое, что и я что Украина должна была дать э, делиться Донецкой и Луганск или как? Ну да. Но ну, они как бы думают, что воюют за правое дело, да? Конечно. А вот твое мнение, почему вот Россия приехала к зэкам, да? Ну, то есть Россия, да. ЧВК Вагнер это, ну, как бы Пригожин. Это частная военная компания. Это все-таки Россия, да? Если бы не было это санкционировано, это со стороны властей, ничего бы этого не было. Ты же понимаешь? Да, понятно. То есть частная компания не может заходить как бы на зону и забирать оттуда зэков. Почему ты думаешь, ЧВКшники приехали к зэкам, и 95% на самых, в самых горячих точках воюют зэки? Вот твое мнение лично. В России что, нету регулярной армии? Я не хочу про это говорить ничего. Пушечное мясо? Я не хочу говорить насчет этого. Почему? Ну, не хочу. Но ну, у тебя есть мнение? Ну, да, я при себе хочу его оставить. А в чем проблема? Ни в чем. Вот эти 95% зэков – это мясо, которое нужно э, на убой отогнать? Я не знаю. Почему мясо? Ну а как? У тебя военная подготовка есть? Немного. Сколько? Две недели. Ну, то есть ты себя таким Рамбо уже ощущаешь, да? <laughs> Нет. Или там Шварцем? Нет. Ну, кто там? Не знаю, Бэтмен? Ну, ты говоришь, что у тебя есть военная подготовка. Ну, ты Бэтмен, я так понял, да? Темный рыцарь. Эдик. Ну, свое мнение мне скажи. Я не хочу, я же сказал. Хорошо. Украинцам что-то хочешь сказать? Нет. Почему? Не хочу. Не жаль тебе этого народа? Мне всех жаль, кто погиб вообще. Хорошо, вот э, более... Давай посмотрим. Потому что у нас всегда есть апдайт. Э, у нас показывают, сколько россиян умерло в Украине. Каждый день. Сейчас давай посмотрим. Я сегодня утром не смотрел, когда ехал на интервью. 122 э, 650 человек умерло. За что умерли эти все россияне здесь? Я не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. За что? Россиянам что-то хочешь сказать? Нет. Если обменяю, что будешь делать? Жить. Ну, чем заниматься в России? На работу устроить. В ЧВК пойдешь? Нет. Почему? Не хочу. Навоевался? Можно так сказать.